good morning, anche se direi più eh, buon pomeriggio, visto che sono le 3.35 eh, qui in Italia. Eh, mister, master, maestro? O semplicemente, o semplicemente, David Lynch, it's December 14, 2021 and it's uh, Tuesday. Here in Naples, 60 Fahrenheit around 16 Celsius uh, and this means that è eh, quella giornata veramente veramente veramente veramente mite come in questi giorni in questo periodo once again infatti siamo proprio appunto nella, perfettamente nella media come già detto ieri oggi credo che non pensavo a nulla in particolare o almeno non mi viene nulla eh, mente in particolare però, però nel caso poi lo scrivo in descrizione, se mi viene in mente, però, today I would like to wish a very, very, very, very 28th birthday to my sister Rosaria e in qualche modo eh, dedicato, le ho dedicato diciamo il, eh, il preview di ieri di cui ho già parlato nel video di ieri di interpretazione eh, di questa signora Raina la mia versione strumentale di World of Spins e poi anche un po' altri pezzi di Julie Cruise che diciamo ho caricato in questi giorni magari scrivo i vari link in descrizione se, se ho tempo Ah, anyway, as he just see from the window, today we have, we have once again those beautiful blue skies and golden sunshine uh, and I think uh, rimarranno all along the way fino alla al, al venire della sera, cioè praticamente tra due ore, anche meno. E come avevo detto, quindi in questi giorni ci sarebbe stato eh, il sole consecutivamente a diversi giorni, bene, meglio così, nulla da aggiungere. Say the this. So from the mythical window, the colored curtain, sublime oggi, nulla da aggiungere and it's uh, green roller shooter behind me on the top or air in the shot quindi non mostrerò nemmeno le palle those beautiful giant fantastic and magical golden and white balls from the Christmas train pre non le mostrerò perché ce l'abbiamo anche oggi those beautiful blue skies and golden sunshine così come saluto anche dalla dalla that other mythical window with the white curtain and the grey roller shooter eh. And finally, from my mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG IPG 625 Ever, great the him, all the people who follow the channel and the reports, sì un saluto veramente a tutti. Ma vedo però delle nuvole adesso eh, in lontananza speriamo che non sia un cattivo presagio per domani ma Battasulu e Sir Wilson so again have a great day all these people and everyone too